間もなくこの町はゴーマに飲み込まれるそうなる前に早速手を打つすぐにでも浄化を始める町すべてを浄化まだ襲われたわけではない今さら何をまあいいじきに思い出すさ 様が現れてしまったいまいましいそれとも奴らがあの町に着く前に飛行が殲滅してくれるとでも言われるまでもない 際のマントラの3割程度がブラフマーストラにより使用されました以上が私からの報告ですそうかただなんだ私は何をためらう 言うがよい私はあなたが報じる大義を信じてきただがアスラのマントラがブラフマーストラに匹敵するものだとしたらアスラの行方も知れませぬいつ再び我らの前に現れるかデウス様 デウス様ご報告いたしますブラフマストラでアスラをよいすでに聞き及んでおる下がれですがこのヤシャメは下がれデウス様我に三度同じ言葉を語らせるかオルガよ え申し訳ございません 夜叉よはい意志なき力など無意味であり無価値強固なる意志こそが不可能を可能とし大義をなすための力となるのだはいはあ我らがなさねばならぬこと分かっておる なかなかに面白かったよデウスヤシャ世界を救うという大義に真摯であることそれは究極の美を求める心と通じるものがあるようだセルゲイよ次の討伐には夜叉を同行させるがいい その意味わかるな良い我らの美しき使命の何たるかを今一度確認していただきましょう承 <laughs> りました報告いたしますゴーマが大量発生し新都付近の都市に進行中ですゴーマによる汚染は避けられませぬ 早急な浄化の許可をいただきたく浄化かちょうどいい美しく待ってもらうよヤシャ おさぬ 時間切れだよもうゴーマは町に到達する人々の魂を神のお力として安らかに奉られんことを。 人々がゴーマに汚される前に我々がその魂を浄化し我々の力とするそれだけだ貴公もこれまでずっとしてきたこと今の貴公の戦いに意味などなかった美しくないねどのみちマントラは回収せねばならない ブラフマ・ストラへの補填かゴーマどもの動きもこれまでになく活性化してきているすなわちブリトラの復活が迫っていると言っていい我らのやらねばならぬことわかるだろう神こそその手を汚すべしか。 やはり貴公はその憂いた顔が一番美しい <laughs> 何おお前 えたのは怒りに我を失ったアスラその怒りの凄まじさは自らの身を焼き焦がす理性を失い怒りのままに暴れるアスラの拳がヤシャを襲う